Я вискочив, воно почало щось трошки диміти. Я думаю, його побежу, там його хоч тушити трошки, ну потихеньку, воно так розгоралося. І я тільки вибігаю, воно слідуще прилетіло сюди. Воно так прицеп розірвало, душу, то що розірвало і потім сюди в Ну і воно як почало тут все полихати там вже. 13 разів летіло і зривалось десь дуже близько. А тоді оце е, рази три чи чотири у нас тут на балці. У мене франдона нема. Це посипалось, вікно розбите. Я осколків куча, з землею засипало все, і хату, двері були відкриті, і в хату, і двір, все. Глянь, де воно он яма, яка бачиш, яка яма. Ось зовсім рядом. Такий страх Боже, як тільки страшно. І підвал рядом хороший. А як же пробігти до його?